Eh, kemudian yang berikutnya eh, sunnahnya berbuka di antaranya adalah berdoa eh, berdoa sebelum berbuka berdoa sebelum berbuka ada dua doa yang masyhur di masyarakat ya, dua doa. Yang pertama eh dhahaba dhama'u ya. Wabtalatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Kemudian juga Allahumma laka sumtu wa bika aftartu ya. Wa bika aftartu. Ini dua hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya ya. Eh, sebagian ulama menghasankan hadis Zahab Dhamma'u dan sebagian mendhaifkannya ya. Sebagian ulama mendhaifkannya. Adapun hadis Allah malah malaka sumtu maka hadisnya dhaif. Namun para ulama mengatakan eh, meskipun eh, kalau kita mau yang Zahab Dhamma'u oke okay. dan itu maknanya bagus dan itu dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Bani dihasankan oleh Ibnu Hajar namun sebagian ulama mendhaifkannya. Zahab Dhamma'u artinya telah pergi Eh, telah hilang rasa dahaga. Zahabat dhamma. Wabtalatil uruku. Kemudian kerongkongan sudah basah. Wathabatal ajru. Artinya apa? Keletian sudah hilang. Tapi pahala abadi. Tetap akan dirasakan, didapatkan di akhirat ya. Jadi keletian sudah letih, eh, keletian sudah hilang. Eh, kemudian apa, kerongkongan sudah basah. Ya, kemudian pahala sudah menetap. Ya, ada yang mengatakan doa ini dibaca setelah kita berbuka, karena ada kalimat wabtalatil uruku bahwasanya uh, kerongkongan sudah basah. Ada yang mengatakan tidak mengapa sebelum berbuka, artinya mengabarkan uh, apa namanya uh, yang akan segera dirasakan ya. Kalau ada yang baca Allahumma lakasum itu tidak apa-apa. Para salaf membolehkan, ya, membolehkan. Para ulama madhab membolehkan. Karena asalnya kita berdoa dengan doa apa saja yang kita uh, sukai. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As uh, dia meriwayatkan satu hadis bahwasanya lisaim uh, inda, inda fitrihi du'aun la yurad. Bahwasanya seorang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Ya, maka kemudian dia berdoa, dia berbuka sambil membaca Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir Dia tidak berdoa, dia berdoa bikin doa sendiri, ya. Dia berdoa dengan doanya ya, di bekal Islam ada ya. Allahumma inni as'aluka bi, bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' antaghfirali. Ya Allah aku memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu untuk engkau maafkan aku. Menunjukkan bahwasanya berijtihad dan dia bikin doa sendiri. Jadi asalnya kita boleh berdoa eh, dengan doa apapun ya. Dengan doa apapun. Ini dua doa. Eh, kesimpulannya boleh berdoa ya, dengan dua doa ini atau doa yang lainnya boleh. Ya, kemudian eh, demikian juga berdoa menjelak berdoa menjelang berbuka. Ini ini ini ini ketika ya doa berdoa ketika. Jangan lupa bilang bismillah ya. Jangan lupa bilang tentunya bismillah terlebih dahulu, bismillah basmalah terlebih dahulu.